Perdoademe se dixo un ao canal, me referir ao canal da, do meu instituto, o Cachavidio. Este tema trata sobre a burbuja inmobiliaria en España, o sea que está dentro do tema o boom da construcción, que é o que vos vou falar, pero a burbuja inmobiliaria. O sea que se tedes algunha pregunta, por favor, nos comentarios sen enrollame máis, empecemos. A expresión burbulla mobiliaria en España fai referencia á existencia dunha burbulla especulativa no mercado mobiliario en España. Entre os anos 1986 e 1992 tivo lugar a existencia dunha burbulla mobiliaria que afectou aos prezos, pero non tanto ao volumen construído tivo lugar entre 1997 ata finais de 2007 a principios do 2008 se produciu o brote e as súas consecuencias. As asociacións e construtores, os principais beneficiarios do aumento de prezos, usaban para negar a existencia da burbulla chamándoa um, dun mito é importante ter en conta as expectativas sobre a futura evolución do mercado que influen a comportamentos reais. É dicir, se moitos compradores potenciais estiman a próxima caída dos prezos está preto en optar á espera que se produza que iso faría a demanda actual se reduza e polo tanto os prezos caen realmente. O mesmo procedimento sucedería ao revés se o que se espera é un aumento. En todo caso, nos primeiros meses do ano 2008, a forte desaceleración do mercado da vivenda en España xa permitía falar a algúns economistas da burbulla especulativa e do seu seu blog. Bueno, ata aquí quedou o vídeo de hoxe. Espero que vos gustase. Xa vos dixen ao principio que se tedes alguna pregunta nos comentarios. Eh, este vídeo só tedes no cacharro. Eh, agur.